guys, welcome back to my vlog. So today guys, we're going to look at the Otap market today. So tara guys, let's go there. So as you can see here. Okay, so see you later guys inside. Yeah. So here we are here in Thailand. See you later guys. are here. Dito tayo sa fair. Welcome to our vlog mga ka-vlog. Wow. tayo with Dave. Say hi, Dave. Ayan. Motor show. Uh, mga ka-vlog, may mga motor show tayo dito, mga vlogs. Ayan. May mga helmet tayo dito, may mga car, Suzuki. Ayan. Mga food, mga fish. Yan. Oh, yan ang mga kakanin dito, mga guys, mga vlog. Ano yan? Ayan, ano Dave. Cheese. Cheese. Cheese. Cheese, cheese steak or something. Ayan, oh. Sarap. Pero hindi ko alam kung masarap. Ayan. Everyone puding. Ayan. Ayan. Foods. Different foods in Thailand. Later on, we will like crispy pata. Mga ah, dito tayo sa mga food food parts. มั้วก็สวิตส์ป๊อปคอร์นขนมขนมโตเกียวบูบูอาจจะจับได้ไมโควเวฟแต่ว่าอาจจะได้โอ้ย cricket รับเสื้อนะ cricket you want cricket this and ano naman Latakap ko tayo dyan, ah. Ayan, longganisa. Sarap na yun. เกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าจะเป็นบูธนะคะจากทางวิทยาลัยมาออก Hindi ka makalaw. Great soup. บูธ Small pots din, ano? Ito dapat, mama. Oh. Tamarind. Ito, di ba? Bili ka dito, mag-challenge tayo. Gusto mo? Saglit. Saglit. Video ko. Ano? Gusto mo? Gusto mo mag, mag-challenge tayo nito? Tara. But I'll take the one. นี้ค่ะ รางวัลนะคะก็มีหม้อหุงข้าวจากชาร์ปแล้วก็พัดลมจากชาร์ปอ่ะเดี๋ยวรอคุณพี่ท่านนี้ก่อน เอาคูปองให้ค่ะ 100 baht, 80 baht. Bed sheet 200 baht. สำหรับรอบนี้นะคะเป็นการจับรางวัลได้แก่เด็กชายนายประมวลดอกคำค่ะตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อ่าวเดินโพอ่าวอยากให้ทีมงานของเรามาลุ้นกันว่าเอาใส่กล่องแล้วครับ Pagkabay mga to, baka agapad ah. Ha? Dito na lang oh. Eh, tigat sige kaya ni mama niya oh. Ito tigatan tayo. Mga pets. Gusto mo mama? Gusto mo siya? Pero ang mahal naman. Cute. Cannabis. Cannabis is real. can buy cannabis by 2 100. Hi Dave. So maglalakad tayo dun, papunta dun. Si mama na disappoint dahil really wants the rabbit. <laughs> yung rabbit. Hindi niya nakuha. 6.50 daw. Pero try naming balikan by Wednesday. See you later guys in the other side. Human market ah. Meron tayo. Cheat! So yan guys, mga ano, mga kablog, mga malalaking puno, hinugot sa lupa, bebenta, different. Yan, yan, yan, yan, yan. Ano yan? Mango? Oh, mango. Yeah. Yan, yan. Let's take a Why? One, two, three. What happened to my family? Disappointed. I still wanted nothing. Yeah. Dito na tayo. Wala na yung rabbit. Go back. Let's go back. <laughs> Shortcut. Shortcut right there. <laughs> oh, yan. Mga ano. Furnitures naman. Furnitures. Tayo sa furnitures. Yan. Dapat ganito yung ano. Nasa harap ng bahay. Pag sa bahay tayo. Ayan o. No? Furnitures na ganyan o. No? Ayan, furnitures guys. Mga ka-vlog. <clears throat> Ayan o. Oh. No? Yan, yan, yan. Seesaw. So, yan guys. Andito na tayo sa malapit sa labasan. Pero wala pa tayong nakikitang rabbit na naman. Isa na lang yung rabbit natin dyan. sila yung nagtut nagtitinda na ah, kulong for sale cannabis for sale 80 baht well we're not well we're not buying that yes. what we're buying is rabbit video Stand up. balloon balloon tayo dyan balloon wala lang take a picture yan cannabis cannabis so đi dito tayo sa farm นะครับอันนี้คือส่วนของต้นทางการผลิตวัตถุดิบสำหรับการทานนะครับทีนี้ส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ Guys, so that's our vlog for today. So hopefully you can like you like our vlog for today. So hindi ka pa subscribe sa ating channel, so please subscribe our channel and click the notification bell and see you in our next vlog. Bye. So you can